spadł śnieg, a więc czas na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, czyli z Warszawy Zachodniej, przelot nad całą przebudową. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Warszawska Średnica 2050